This morning, before going shopping, I was looking at the latest Oberma top 10 lists in search of an inspiration for the next stock pick. Now it's already March and the sales have ended, which means that the prices are abnormally high. Normally, that wouldn't be a problem if the quality would follow those prices. Of course it doesn't. When you look at the labels, it's all artificial materials, usually plastics. And if you find something natural at a normal price, you just know that inhumane labor was used to make those clothes. I found an interesting company called Lenzing. It's an Austrian company that produces fibers for clothes manufacturers. As they state on their website, they do it kind of differently. They produce all of their materials from natural sources. Here's some more information about this company. This is Lansing's website. On here, right at the homepage, they say a sentence which I really liked. There is a piece of nature in every product made of Lansing fibers, and they accompany the user all day long. Here you see the applications of their fibers, from automotive to laundry, skincare, bedsheets, wool. This is Lansing's Obermatt rating. This stock has a buy rating and all the ranks are in top green. Also, this company is large in size, which Herman will probably have something to say about. So Herman, my stock pick for this week is Lansing. Back to you. Okay, Milos kauft Lansing. Das Unternehmen hat er gefunden beim Einkaufen in Belgrad, äh, wo er lebt. Ich habe das Unternehmen angeschaut, ob ich das auch kaufen soll, respektive ob ich seinem Rat folgen soll. Und ich habe viel Gutes gefunden. Die Aktionärstruktur spricht für sich. Die Hälfte gehört einer Privatstiftung, die andere Hälfte, andere Hälfte ist im Streubesitz. Das finde ich sehr gut, weil die Privatstiftung gibt Stabilität und der Streubesitz, also die öffentlichen Aktionäre, stellen sicher, dass auch die Rendite nicht vernachlässigt wird. Mir gefällt das sehr gut. Ich habe dann das Unternehmen angeschaut, sie machen Holzfibers, äh, Holz, äh, ähm, ähm, Fasern, <laughs> danke, genau, Holzfasern, die ähm, in äh, Kleidung gebraucht wird, vor allem Sportkleidung, sogar Patagonia ist ein Kunde, finde ich total vernünftig. Das Gute ist aber auch, dass in einer Rezession, die ja immer wahrscheinlicher wird, weniger fallen wird als zum Beispiel ein Maschinenbauer. Finde, ich finde es auch faszinierend, dass sie die weltgrößte Faseranlage haben, Welt Leader zu sein, ist immer etwas Wichtiges. Das sind sie offenbar in ihrer Nische, das gefällt mir. Und wenn ich das Unternehmen so anschaue, mitten in den Bergen, mitten in unseren Alpen, meinen auch, dann muss ich sagen, gefällt mir das Unternehmen sehr gut. Ich kaufe Lenzing. Ich habe nämlich auch noch mit meinem Freund Mike Stadler von der Osteopathie Zentral darüber gesprochen und dort gemerkt, dass der Aktienkurs um 30% Prozent gefallen ist. Ein wirklich gutes Zeichen zum Investieren. Ich kaufe Lenzing. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit ihrer eigenen Investition.